ପଞ୍ଚାବନ ଜୋନ୍ ନମ୍ବରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜି କୁର୍ମେୟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୋର ଚିହ୍ନ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ସାତକୋଟଣୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠିର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛି ଆଉ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି ଗାଁର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା କିଛି ମୁଁ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି